မင်္ဂလာပါရှင် Market ဖေဖေမိမိများရှင်အခုကျမဆက်ပြီးပြောချင်တာကတော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာဆက်သွယ်မှုလွဲမှားတဲ့အစဉ်ပုံစံတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာတော့တခုကဘာလဲဆိုတော့ overprotection လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်မှုလွန်ကဲတာပေါ့နော်ကလေးကိုဘယ်လိုဘေးဥပအန္တရာယ်မျိုးမှမကြောက်စေချင်တဲ့ကာကွယ်မှုလွန်ကဲတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလွဲမှားတဲ့အစဉ်ပုံစံတစ်ခုပါပဲဥပမာကလေးဟာ ဆိုပါတော့ចောင်းသွားတယ်လွယ်ကြောပုတ်အိတ်လွယ်ရတယ်ဟာတတမလွယ်နဲ့တတလေးတယ်မမေလွယ်လွယ်ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲလမ်းလျှောက်သွားရတဲ့အခါမှာဘွဲ့အိုင်လေးတွေ့တယ်ဘွဲ့အိုင်လေးကိုအမလီတသားအမလီတသားကိုဘတ်တီဆင်တော့မှာပဲမေမေချီမယ်စသဖြင့်ကလေးကိုအလွန်အမင်းကာကွယ်မှုလွန်ကဲပါတယ်တခုကလေးကဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လိတ်ကြမယ်တခုလုပ်မယ်ဆိုလည်းမေမေလုပ်ပေးမယ်စသဖြင့်ကာကွယ်မှုတွေအရန်လွန်ကဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာ သားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာဆက်နွယ်မှုလွဲမှားနေတဲ့အစဉ်ပုံစံတစ်ခုပါပဲကလေးအဲ့လိုမျိုးမိဘအရန်ကိုကာကွယ်မှုတွေလွန်ကဲမယ်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ချုပ်ချယ်ကန့်တက်မှုတွေဘယ်နေရာဆိုမသွားနဲ့ဟိုမြစ်တော်ရဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟဲ့မြစ်တော်မနင်းနဲ့မနင်းနဲ့ပြည့်စိတ်ကြိုက်မယ်ကားလမ်းသွားမယ်ဆိုလည်းမေမေချီပြီးတော့ပို့မယ်ကြောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေမေကိုယ်တိုင်လွယ်အိတ်လွယ်ပြီးပို့မယ်တခုခုပေါ့နော် restrictiveness ကန့်တက်မှုတွေနော်ဘယ်နေရာမသွားနဲ့ဘယ်နေရာမလာနဲ့ဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကန့်တက်မှုတွေဟာလည်းလွဲမှားတဲ့အစဉ်ပုံစံတစ်ခုပါပဲဒီလိုနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ဟာဒီလိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ဒီလိုဆက်နွယ်မှုနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ဟာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားမကိုးပါဘူးနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားမကိုတဲ့အတွက်ကြောင့် self confidence လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးမှုကနည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုနော်အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင်လည်းသူ့ဟာသူမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတခုခုဆိုလဲအမေတခုဆိုလဲအဖေတခုဆိုလဲတခြားသူပေါ်မှာ အာကိုတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီ self esteem ပေါ့နော်ဒူတွေမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်က self esteem မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုမိမိကိုယ်ကိုအလေးအမြတ်ထားမှုမြင့်တက်ဖို့လိုပါတယ် self esteem မှာလည်းနှိမ့်ကြပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှိမ့်ချတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး ဒီအစင်ဒီ over protection ပေါ့နော်အကာကွယ်မှုလွန်ကဲပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလွန်ကဲနေတဲ့ကလေးတယောက်ဟာကြည်ပြင်းလာတာအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ restrictiveness လို့ခေါ်တဲ့ဒီချုပ်ချက်ကန့်တတ်မှုတွေနဲ့ကြည်ပြင်းတဲ့ကလေးဟာလည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့သူများအားကိုးတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလွဲမှားတဲ့အစဉ်ပုံစံတစ်ခုပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် over permissiveness ခွင့်ပြုလွန်းတာပေါ့ မိမအရန်အလိုလိုက်တယ်အရန်ခွင့်ပြုတယ်တခုခုဆိုမမေတသားကြောင်းမသွားခြင်းဘူးဟလာသားကြောင်းမသွားခြင်းဘူးလားအင်းမသွားနဲ့လေမမေတသားကိုပတ်စံတထောင်ပေးရော့ယူသွားစသည်ဖြင့်ပေါ့အလိုလိုက်လွန်းတယ်ဆိုအဲ့အလိုလိုက်လွန်းအားကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးတွေဟာဟောနော်မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာဆက်နွယ်မှုလွဲမှားနေပါတယ်အရန်အလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးတွေကတောင်းဆိုမှုမပြီးပြတ်တော့ဘူးเนาะအလိုလိုက်တာဆိုတာ တောင်းဆိုလို့ဒါကိုပေးလိုက်တယ်ဒီပေးလိုက်တာပြည့်သွားရင်နောက်ထပ်မတောင်းဆိုတော့ဘူးလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်ထပ်ပြီးတောင်းဆိုပြီးနောက်ထပ်လည်းထပ်တောင်းဆိုပါတယ်လက်ညှိုးကတောင်းဆိုမှုကလက်ညှိုးကဒီလိုရုပ်သွားတာမရှိတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ပဲလက်ညှိုးကထိုးထားတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တောင်းဆိုမှုဓမ္မများတာနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုမှုတွေများတဲ့ကလေးဟာအလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးကတောင်းဆိုမှုများတယ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးသည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်စည်းပါတယ် နောက်တစ်ခုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအားမကိုးပါဘူး self esteem လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်ဖိုးထားမှုမိမိကိုယ်ကိုအလေးအမြတ်ထားမှုမှာလည်းညော့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့ဆက်နွယ်မှုပုံစံအစင်းနဲ့ကြီးပြင်းတဲ့ကလေးတွေဟာကိုယ်ယူကိုယ်သေးမှာညံပြင်းပါတယ်ဟိုကောင်းမွန်စွာမဖွင့်ပြနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဖေဖေတို့အနေနဲ့သတိထားဖို့ကပါလေဆိုတော့ ကာကွယ်မှုမလွန်ကဲဖို့ရယ်ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုတွေသိမရှိဖို့ရယ်အလိုမလိုက်လွန်းဖို့ရယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောပြရစီရှင်။ CFM Caring for Well-being